quiero verlo. No quiero verlo, ya lo echo de menos, me deja muñeco, mudo su silencio, si no soy parejo, bajo para el infierno, no gane su cielo gana el terciopelo. Solo para esta noche me desvelo Somos ironía y de lo de inviernos Sé que nos queremos Filazo de contarnos la vida para vernos Tiempo para el descuento Ya nada es eterno Estoy con los nervios Sé que puede verlo Dolores internos Ansiedad y sueño Solo doy las gracias de que ya nos conocemos No no tiene miedo No si te creo solito me quedo pensar en todo lo que ya ha pasado No puedo evitar mirar para atrás y recordarlo Me imagino esto sin tenerte de mi lado ya se me olvidó las veces que ya se contaron Me perdí en el mapa pero sabes dónde paro Quizás mente y ruina ya me dejen más de lado Solo quiero hablarlo, comunicando Vuelvo a ver lo malo y más malo y más malo Trato de dar vueltas pero sigo en esta casa Miro para afuera y soledad amenaza. Vuelve la nostalgia, mamá no sabe nada Y me guardo todo lo malo hasta que explote lo que salga Ya no quiero verlo Ya no quiero verlo